C और C++ में फंक्शन कॉल पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है इस ट्यूटोरियल में हम फंक्शन कॉलों के अकसाम के बारे में जानेंगे जैसे call by value call by reference हम इसे एक मिसाल के जरिए करेंगे इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं Ubuntu operating system version 11.10 GCC और G++ कंपाइलर वर्जन 4.6.1 इस्तेमाल कर रहा हूँ फंक्शंस कॉल बाय वैल्यू के तारुफ के साथ शुरू करते हैं ये फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करने का कार है जब हम वैल्यू की तरफ से वेरिएबल पास करते हैं तो ये वेरिएबल की कॉपी बनाता है फंक्शन में पास करने से पहले फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स में की गई तब्दीलियां फंक्शन में वैसे ही रहेंगी ये फंक्शन के बाहर मुतासर नहीं होंगी फंक्शन कॉल बाय वैल्यू पर प्रोग्राम देखें मैंने एडिटर पर प्रोग्राम पहले ही टाइप कर दिया है मैं सिर्फ इसे खोलूंगा नोट करें कि हमारा फाइल नेम callbyval.c है इस प्रोग्राम में हम एक नंबर के क्यूब का हिसाब करेंगे अब मैं कोड समझाता हूँ ये हमारी हेडर फाइल है यहाँ हमारे पास फंक्शन क्यूब है जिसका आर्ग्यूमेंट इंट x के तौर पर है इस फंक्शन में हम x के क्यूब का हिसाब करेंगे और x की वैल्यू रिटर्न करेंगे ये हमारा मेन फंक्शन है यहाँ हम n को 8 वैल्यू देते हैं n एक इंटीजर वेरिएबल है फिर हम फंक्शन क्यूब को कॉल करते हैं और n की वैल्यू और n के क्यूब को प्रिंट करेंगे और ये हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल ऑल्ट और पी कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें कंपाइल करने के लिए टाइप करें gcc space callbyval.c space hyphen O space val enter दबाएं अब टाइप करें डॉट स्लैश वेल एंटर दबाएं आउटपुट जाहिर होता है क्यूब ऑफ 8 इज 512 अब हम फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस देखेंगे अपनी स्लाइड पर वापस जाएं ये फंक्शन में आर्गुमेंट पास करने का दूसरा कार है ये कार वैल्यू के अंदर आर्गुमेंट का एड्रेस कॉपी करता है फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट में की गई तब्दीलियां इनको बाहर मुतासर कर सकती हैं इसमें हमें आर्ग्यूमेंट को पॉइंटर के तौर पर डिक्लेयर करने यानी करार देने की जरूरत है फंक्शन में कॉल बाय रेफरेंस पर एक मिसाल देखें नोट करें कि हमारी फाइल का नाम कॉल बाय सी है ये stdio.h हमारी हेडर फाइल है इसके बाद हमारे पास फंक्शन स्वैप है ये फंक्शन वेरिएबल्स की वैल्यूज बदलेगा a की वैल्यू b की वैल्यू में जमा होगी और इसके बरक्स भी आप देख सकते हैं कि फंक्शन में पास हुए आर्ग्यूमेंट पॉइंटर टाइप हैं यहाँ हमने एक इंटीजर वेरिएबल t डिक्लेयर किया है पहले a की वैल्यू t में जमा होती है फिर b की वैल्यू a में जमा होती है और फिर t की वैल्यू b में जमा होती है इस तरह वैल्यूज बदली जाती हैं ये हमारा मेन फंक्शन है यहाँ हमने दो इंटीजर वेरिएबल्स i और j डिक्लेयर किए हैं फिर हम यूजर इनपुट्स के तौर पर i और j की वैल्यूज लेते हैं एम्परसैंड i और एम्परसैंड j i और j के मेमोरी का एड्रेस यानी पता देगा पहले हम स्वैपिंग से पहले की वैल्यूज प्रिंट करेंगे फिर हम स्वैप फंक्शन को कॉल करेंगे और हम स्वैपिंग से बाद की वैल्यूज प्रिंट करेंगे और ये हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें अपने टर्मिनल पर वापस जाएं कंपाइल करने के लिए टाइप करें gcc space ref dot C space hyphen O space ref enter दबाएं अब टाइप करें डॉट स्लैश ref एंटर दबाएं हम देखते हैं एंटर द वैल्यूज मैं 6 और 4 दाखिल करूंगा आउटपुट जाहिर होता है before swapping 6 and 4 after swapping 4 and 6 अब देखें कि C++ में इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करें मेरे पास कोड है इसके जरिए करें ये दूसरा प्रोग्राम फंक्शन है कॉल बाय रेफरेंस नोट करें कि हमारी फाइल का नाम callbyref.cpp है आइए कोड के जरिए करें ये iostream हमारी हेडर फाइल है यहाँ हम std namespace इस्तेमाल कर रहे हैं फंक्शन डिक्लेरेशन C++ में एक जैसी है इसमें हम एम्परसेंड x और एम्परसेंड y के तौर पर आर्ग्यूमेंट पास करते हैं ये x और y का मेमोरी एड्रेस यानी पता देगा फिर हम वैल्यूज को स्वैप करेंगे बाकी कोड हमारे सी कोड के जैसा ही है print F statement C out से और scan F statement C in से तब्दील होता है अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें टर्मिनल पर वापस आए कंपाइल करने के लिए टाइप करें g++ space call by ref dot CPP space hyphen O space ref one enter दबाएं अब टाइप करें dot slash ref one enter दबाएं यहाँ ये जाहिर होता है enter values of A and B मैं 4 और 3 दाखिल करूंगा आउटपुट जाहिर होता है before swapping a and b 4 and 3 after swapping a and b 3 and 4 इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के इख्तिताम पर आ गए हैं अपनी स्लाइड पर वापस जाएं मुख्तसर में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा फंक्शन कॉल बाय वैल्यू और फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस मश के तौर पर C++ में कॉल बाय वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए एक नंबर यानी तादाद के क्यूब का हिसाब करने के लिए इसी तरह का प्रोग्राम लिखें दर्ज लिंक पर दस्तिया वीडियो देखें ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं spoken tutorial project team spoken tutorials का इस्तेमाल करके वर्कशॉप्स भी चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देते हैं मजीद मालूम के लिए contact at spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें spoken tutorial project talk at teacher project का हिस्सा है इसे कौमी खानदगी मिशन ने I C T M H R D हुकूमत हिंद के जरिए हिमायत की है इस मिशन पर मजीद मालूम दर्ज लिंक पर दस्तियाब हैं इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है आपका शुक्रिया